Děkuji. Hršnem pekla. <laughs> <laughs> Hršem pekla postřílíme čerty. <laughs> Byl si Lucifera. žádný, žádný takový vele. A smoke a nic, super.